hello and welcome friends Kotlin सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर क्या जैसे हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट कई बार प्रिंट लिख सकते हैं और हाँ, जो चीजें प्रिंट करानी हो उसको प्रिंट करा सकते हैं तो कॉटलिन में भी ऐसा हो सकता है क्या तो आइए चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले इंटेलिज आइडिया ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसी पर हम कोडिंग करेंगे और इसी पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो चलिए इसको ओपन कर लिया मैंने अब हमें क्या करना है यहाँ पर सिंपली फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाइए फिर प्रोजेक्ट पे चले जाइए जैसे प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी हमको कॉटलिन पढ़ना है तो ये कॉटलिन पे टिक कर दिया हमने और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया यहां फाइल का नाम देना है मैं इस फाइल का नाम दे देता हूं like Suraj one two three ये यहां नाम दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा अब यहाँ पर सूरज 1 2 3 जो हमने बनाया था उस पे डबल क्लिक कर दीजिए यहां पे दिखेगा आपको ठीक है राइट साइड में और अब सोर्स फाइल पे जाना है हमें और राइट क्लिक करना है ठीक है जैसे राइट क्लिक करेंगे न्यू दिखाई पड़ेगा और यहां से कोटलिन क्लास फाइल पे आपको आ जाना है तो यहां पर आएंगे तो यहां पर हमें फाइल बनानी है ठीक है तो यहाँ फाइल का नाम देना है आपको तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ सूरज और फिर यहाँ पर फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कॉटलिन की एक फाइल आ जाएगी अब यहाँ करना क्या है यहाँ पर मैं फन नाम से देता हूँ मैं मेन ठीक है तो फन मेन ये बना दिया हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आएंगे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको प्रिंट ठीक है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट और डबल ट्रेड कोर्स ओपन करता हूं यहां पे लिखता हूं हेलो आई एम सूरज ये मैंने लिख दिया ठीक है और अब इसको एक बार यहां से रन करवा लेते हैं तो यहां पर जाएंगे और ये रन पे क्लिक करेंगे और यहां पर यही फाइल थी हमारी तो इसी पे डबल क्लिक कर देंगे यहां पे देख सकते हैं यही चीज प्रिंट होकर आ गई है अब मैं क्या करता हूं नीचे आता हूं और यहां पे लिखता हूं फिर से एक बार प्रिंट ठीक है ये प्रिंट लिख दिया हमने और अब यहां पे लिखता हूं अपने सिटी का नाम तो ये छोटी सी सिटी है हमारी तो देवरिया लिख दिया मैंने अब ये देखिए इसको फिर मैं रन करवाता हूँ तो इस बार मैं रन करवाऊंगा तब क्या होगा अब ये दोनों ही चीजें एक साथ प्रिंट होकर आएंगी एक ही साथ ये प्रिंट होंगी देखिए तो यहाँ पे देखिए हेलो आई एम सूरज और ये देवरिया एक साथ प्रिंट हो रही है अगर आप नहीं चाहते कि एक साथ ना प्रिंट हो आप चाहते हैं कि अलग अलग ये प्रिंट हो तो यहां पर मैं क्या करता हूं बैक स्लैश एन लगा देता हूं ठीक है देवरिया के पहले बैक स्लैश एन लगा दिया हमने और अब फिर एक बार इसको रन करवा लेता हूं देखने के लिए तो इसको जब रन करवाएंगे तो ये देवरिया नीचे प्रिंट होकर आएगा तो ये देख सकते हैं हेलो आई एम सूरज ऊपर प्रिंट हो रहा है उसके ठीक नीचे देवरिया प्रिंट हो रहा है चलिए एक बार और लिखते हैं प्रिंट ठीक है तो ये लिख दिया हमने प्रिंट ठीक है और प्रिंट के अंदर हमें क्या देना है इस बार हम देंगे I am a computer instructor ठीक है तो ये लिख दिया हमने अब क्या ये भी प्रिंट होकर आएगा जी हाँ बिल्कुल ये जितना लिखेंगे उतना प्रिंट होकर आता चला जाएगा तो यहां पर ये इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा देखिए यहां पर देख सकते हैं हेलो आई एम सूरज और ये देखिए देवरिया नहीं प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है I am a computer instructor ठीक है तो देवरिया हटा दिया मैंने तो इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है अगर आप देवरिया रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देवरिया भी प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे खाली लिख दीजिए प्रिंट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में दीजिए देवरिया तो ये देवरिया जो है प्रिंट हो जाएगा ये भी ठीक है और मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो तभी तो देखने का मजा आएगा तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से बैक स्लैश एन ठीक है देखने में ठीक रहेगा साफ साफ दिखाई पड़ेगा आपको अब ये हमने कर दिया फिर से रन तो देखेंगे कि तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आएगा देखिए hello I am Suraj Deoria I am a computer instructor तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं नो डाउट कि इस तरीके से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं तो मैंने दिखा भी दिया तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video